Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui, c'est enfin le jour tant attendu, le jour de grâce. Regardez, en se connectant ce matin, on voit petite téléchargée récompense, puis spéculateur des routes de la soie, on voit qu'ils ont pris en compte, malgré le down de la dernière fois, le fait qu'on ait réussi le niveau difficile et que l'effroyable soit disponible. Donc on va pouvoir le faire. Mais surtout, si vous descendez tout en bas, la prochaine croisade, saison 3, 4 jours, 16 heures, 2 minutes, 36 secondes. Donc, on ne tombera pas sur le 10 décembre pour le pré-KVK qui a lieu demain, mais on va tomber sur le 15 décembre. Bon, peu ou prou, le leak était bon, donc on a bien notre petit event KVK saison 3 qui commence en 2019. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, je suis, super content. Je suis super excité qu'il arrive enfin parce qu'on commençait vraiment à tourner en rond et à s'ennuyer sévèrement. Donc là, c'est vraiment top. Évidemment, dans mon live, mon dernier live, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion, en haut de cette vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, on a notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier. On est super bien parti. Je vous remercie. Continuons comme ça, continuons à faire croître la chaîne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 pendant ce pré je vais essayer de vous faire, et pendant ce KVK, je vais essayer de vous faire un maximum de live. On va peut-être changer la cadence des lives. J'essaierai, dès qu'il y a un gros event, selon mes dispos, de vous, faire, euh, de vous faire un live, vous en faire un live sur les gros events, les grosses prises de fort, les grosses prises de porte. Ça va dépendre de l'heure, évidemment. Si c'est à 3h du matin, je ne serai pas là, donc euh, je ne pourrai pas vous faire de live. En revanche, euh, dès que je pourrais vous en faire, je vais vous en faire. Je vais vous faire un max de vidéos, un max de vidéos tactiques aussi sur les stratégies que, j'utilise, que je conseille, que mon alliance ou que les alliances autour de nous ou contre nous utilisent. Donc je vais essayer de vous faire un maximum d'informations, de live, afin qu'on puisse vivre ensemble ce KVK saison 3 qu'on attend depuis maintenant plus de deux mois. Et euh, je vais essayer vraiment de, vous accompagner, de vous faire vivre en tout cas euh, mon KVK et de vous faire vivre celui des autres, des autres royaumes aussi, comme je l'ai fait. On va reprendre bien évidemment les chroniques. Les chroniques vont reprendre les chroniques du KVK. Donc je ne sais pas quel va être notre royaume. Donc ça sera les chroniques du K et surprise on va voir le numéro qu'on a. Et, d'ailleurs, est-ce qu'on l'a... Non, on l'a pas tant que le pré-KVK n'est pas commencé. Parce que rappelez-vous, on avait pu le voir en, en faisant un petit leak. Est-ce que les royaumes perdus, est-ce qu'ils sont déjà... Non, vous voyez, ils sont tous fermés là. Donc pour le moment, parce qu'on peut aller le voir là. Vous le voyez, dès que ça va commencer, on pourra aller voir. On ne sait pas dans, lequel on va être. Donc je, suis vraiment impatient de voir euh, dans quel... Euh, KvK on va être, contre qui on va être. À mon avis, on, va avoir euh, du lourd face à nous parce qu'on est, bien renforcé, même si on n'aura pas le top 32, heureusement. Euh, donc, voilà, et euh, pour les routes, la route de la soie, ouais, ben on va le faire. je vous en ferai peut-être sur le niveau démoniaque une petite vidéo. Mais en tout cas, le pré-KVK, la prochaine croisade et le KVK qui s'ensuit, ça va être énorme. C'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer ben, pour, les deux mois qui vont venir devant nous. comme je vous ai dit, je vais vous en faire un max de retour. Alors, pour le pré-KVK, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, pour ceux qui ont la flemme de chercher, ou pour ceux qui tout simplement euh, l'ont jamais fait. Euh, donc il va avoir trois étapes pour ce pré-KVK. Donc la première, donc dans 4 jours et 15 heures, qu'est-ce qui va se passer Donc déjà, dans 4 jours, on va devenir dingue parce que le pré-KVK va, va se lancer. Et donc, il va arriver, il va y avoir un classement euh, de inter-royaume. Les 8 royaumes vont pouvoir euh, se battre, on va tous être en compétition. Et selon le classement qu'on finira au bout de 9 jours, puisque le, pré-KVK euh, dure 9 jours, et eh ben on aura un buff qui peut être un buff de création de troupes, un buff d'attaque, un buff de défense, plein de buffs différents, un buff de récolte, etc. Donc évidemment, le but est de finir premier. Si on finit premier, si je me souviens bien, on aura un plus 3% euh, en attaque. Donc euh, ça va être tendu, mais voilà. Pour les étapes du pré-KVK, donc je vais vous mettre des petits screens. Donc vous voyez là, sur ce premier skin, screen, c'est la première étape du pré-KVK. Donc, comme vous le voyez, il fallait économiser les PA, je vous l'ai dit, économiser les points d'action, économiser toutes les potions, vous allez en avoir besoin, c'est maintenant qu'on va les claquer. Donc pour cette première étape, si déjà il vous reste quelques jours pour continuer de vous préparer, donc faites des, efforts forts avec votre alliance, vous en faites tous avec vos, points d'action gratuits journaliers. Vous devriez pouvoir avoir 2000 points d'action euh, journaliers si vous faites votre barre le matin et l'après-midi et le soir. Donc normalement si vous pouvez le faire, faites-le dans votre alliance, ça vous donne euh, des potions euh, supplémentaires. Donc voilà, donc pour cette première étape, il va falloir tuer des maraudeurs. Donc clairement les maraudeurs, c'est juste des barbares je dirais niveau 26. Euh, à peine. Euh, au niveau 25, 26, ils sont pas, ils sont pas beaucoup plus compliqués que les barbares niveau 25. Donc si vous arrivez à chainer, à enchaîner les barbares niveau 25, vous ne devriez pas avoir de problème avec les maraudeurs. Le but est d'en faire le plus possible pour récupérer les morceaux de parchemin. Donc, malheureusement, ce qui se passe à chaque fois, c'est que les parchemins, vous allez en avoir beaucoup d'une sorte et il va toujours vous manquer les mêmes. Donc à la fin, vous aurez un peu euh, des parchemins en trop, même beaucoup, très probablement. Mais ça, ça fait partie du jeu. Donc le but est de les enchaîner, d'en faire un maximum. Et pour ça, il va falloir claquer des points d'action. N'ayez aucune hésitation, zéro hésitation à claquer vos points d'action sur cet event. C'est l'un des deux meilleurs events en rentabilité pour claquer ses points d'action. Le deuxième euh, est euh, lors de la forteresse croisée, mais celui-là, vous pouvez tout claquer au-delà du fait que ça va vous faire un bon score pour votre royaume et vous permettre d'avoir le meilleur buff, les coffres qui, sont donnés sont vraiment d'une très grande qualité. Vous pouvez avoir beaucoup d'accélérateurs euh, différents, des, même des 3 heures, des 8 heures, je crois même qu'il y a des 24 heures. Vous pouvez avoir des gemmes, beaucoup de gemmes. Donc évidemment, claquez tous vos points d'action là-dedans. N'hésitez pas. Euh, les récompenses sont vraiment à la hauteur de nos espérances. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais tout cramer. Donc euh, vraiment, actuellement, si on regarde combien j'ai de potions d'action, parce que je me suis fait un stock, je les ai jamais cramés. Euh, combien j'ai Haute mm, mm, mm. Haute, Vous voyez, j'ai 825 euh, de 50, donc 825 euh, de 50, c'est pas mal, hein, ça me fait un petit 40 000 déjà de points d'action, 200, j'en ai 398, donc ça me fait encore un petit 40 000, donc je suis à peu près à 80 000, J'en ai que 5 de 500 et 11 de 100. Donc grosso modo, je suis pas loin des 100 000 euh, points d'action. C'est pas énorme. Hein. Il y a des joueurs qui ont 200, 300 000 points d'action, voire plus euh, sur cet event. Donc clairement, c'est pas du tout énorme euh, ce que j'ai là. Et il va falloir que, que j'en fasse plus ou que j'essaie d'en avoir un maximum en attendant ce pré-KVK. Sachant que là, il va falloir que je refasse d'efforts avec tout le monde pour, pour aussi en avoir et aider les autres à en avoir un maximum. C'est un event de royaume, un event d'alliance. Donc ça va grandement apaiser les, tensions. Et donc comme je vous l'ai dit, euh, je ne ferai pas le MGE là parce que le Mighty Governor, même si je veux attirer, il restera le troisième tour. Car vraiment, je vais me concentrer euh, et je vais user mes créations de troupes pour euh, le KVK. Donc, ce premier event, on use des PA, on n'hésite pas, des potions d'action n'hésitez pas, franchement, allez-y, vous verrez. Je vous ferai euh, une vidéo sur ce, cette Spray KVK. Vous allez voir, c'est vraiment à la hauteur euh, de nos attentes. Le deuxième jour, l'étape 2 de ce spray KVK, donc pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne l'auraient jamais fait, donc cette étape 2, je vous mets un screen, comme vous le voyez, cette étape 2, c'est plus... On a fini d'attaquer des maraudeurs qui ont pop partout. si vous demandez pour le pré-KVK, vous restez sur votre royaume. Hein. On n'est pas TP. Il n'y a qu'après le pré-KVK, une fois qu'il est fini au bout de 9 jours, qu'on peut se rendre euh, sur le royaume perdu. Donc une fois que cette étape 1 est terminée, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de la création de troupes. Donc à cette étape-là, il va falloir faire des troupes en masse. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas mes accélérateurs maintenant pour euh, le, Mighty Governor. Je vais les utiliser pour l'étape 2 du KVK. Évidemment, je vais les utiliser pour que mon royaume ait le meilleur euh, classement possible parce que c'est vraiment une étape importante. Sachant que, évidemment, le pré-KVK n'est pas le KVK, encore une fois. Donc, ça rapporte des choses intéressantes, certes. L'étape 1, c'est vraiment la meilleure. Il n'y a pas de doute hein, au niveau des récompenses. L'étape 2, les coffres sont quand même moins intéressants. L'étape 3, enfin les récompenses sont moins intéressantes. L'étape 3 aussi, euh, puisque là c'est que l'étape 2, c'est que des récompenses de classement. L'étape 3, c'est des coffres, mais qui sont moins intéressants, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment l'étape 1 euh, où ils sont le plus intéressants. Mais après, il faut vraiment bien se classer pour votre royaume. C'est vraiment un effort de royaume. Et le pré-KVK, c'est pas KVK. Hein. Même pour ceux qui ne le percutent pas, gagner le pré-KVK, ça vous met en position de force. Mais ça aussi vous fragilise parce que ça peut forcer les autres à faire une alliance contre vous. Nous, on a gagné sur le saison 2 le pré-KVK largement. Et pourtant, le KVK, lors, au bout de 3 semaines, il y avait une grosse alliance face à nous et on a perdu trois royaumes se sont alliés face à nous. Même quatre royaumes se sont alliés face à nous exactement. Trois et parce qu'il y en a un qui était à moitié mort. Mais on a perdu, on s'est fait rouler dessus à la fin. Donc vraiment, ne pensez pas que si vous gagnez le pré-KVK, vous avez de la partie et même si vous le gagnez largement. Dites-vous pas en face, on a des nazes. Non, ça peut être très dur en face et ils peuvent très bien s'organiser et vous battre. C'est ce qui nous est arrivé. Donc l'étape 2, on crée des troupes. Puis arrive l'étape 3. L'étape 3, on va devoir à nouveau claquer euh, des points d'action, mais les coffres sont moins intéressants. Et c'est là qu'il il euh, y a de la stratégie à faire avec les rerolls. L'étape 3, comme vous le voyez sur le screen, on se retrouve à présent à devoir faire des forts de maraudeurs. Alors les forts de maraudeurs, c'est des forts de barbares, euh, je pourrais dire, de niveau 6. Ils sont un peu plus forts que les forts de barbares de niveau 5, mais ils sont pas dingues. Et ces forts-là, c'est là que vos rerolls vont vraiment pouvoir euh, avoir un vrai rôle à jouer. Puisque autant avoir des rerolls de haut niveau pour chainer les maraudeurs, c'est difficile. Autant là, chaque unité dans un fort rapporte des points. Donc, blindez, mettez peu de troupes dans vos forts Faites un maximum par exemple de 30 000 ou 40 000 ou 50 000 troupes mais pas plus. Faites des forts, les remplissez pardon, vos rallyes au maximum pour l'effort. Mettez des grosses troupes pour euh, par exemple un, joueur avec des T5 qui met une ou deux troupes. Et après vous mettez que des troupes de reroll parce que évidemment vos rerolls vont pouvoir faire un maximum de points et rapporter un maximum de points pendant cet event et puis surtout ils ont un maximum de PA qu'ils n'utilisent pas. Nous c'est une stratégie qu'on avait utilisée et on avait gagné grâce à ça cette étape qui avant ne servait pas à grand chose, elle a été patchée euh, pendant la saison 2 et elle rapporte beaucoup de points maintenant et c'est quasiment elle qui décide du score final. Donc il n'y a plus d'étapes maintenant à négliger, toutes les étapes, si on devait en faire une en moins, je dirais c'est l'étape numéro 2, mais l'étape 1 et l'étape 3 sont vraiment des étapes qui rapportent beaucoup de points et maintenant avec les patchs, même c'est les trois étapes qu'il faut vraiment maximiser, faire le maximum de points possible car euh, il y a énormément, il y a des, dizaines, des centaines, même si je crois que c'est des milliards de points à faire pour, euh, sur l'étape 3 euh, également. Donc vraiment, ne, ne focalisez pas sur une seule étape, toutes les étapes sont importantes si vous voulez avoir un bon classement pour le pré-KVK. Donc, Étape 1, je résume, on tue des maraudeurs, on n'hésite pas à claquer ces potions d'action. Vous voyez, on a des morceaux de parchemin, et ces morceaux de parchemin, une fois qu'on en réunit suffisamment, je crois que c'est 9 au total si on compte, si on les réunit, on obtient un coffre, et ce coffre donne des items de ouf. Ensuite, l'étape 2, c'est beaucoup plus simple, c'est de la création de troupes, donc on se prépare euh, au combat. Et pour finir, l'étape 3, l'étape 3, on est dans de l'attaque de fort, et une fois que les 9 jours seront écoulés, là, on passera donc au KVK à part entière, on se téléportera sur le royaume perdu, et là, la bataille va commencer, sachant que les deux premières semaines, si je me souviens bien, il n'y a pas, je crois que c'est 10 jours, il n'y a pas l'ouverture des portes de niveau 4, donc il n'y a pas de bagarre au départ, il y a juste euh, la stratégie et des alliances euh, à faire, sachant que le KVK ne se gagne pas qu'à la puissance, il se gagne aussi avec la stratégie et les alliances que vous allez faire. Donc c'est vraiment important, vous n'êtes pas tout seul. Certes, vous êtes un royaume, mais tout seul, vous aurez du mal à gagner. Sauf si vous êtes très nettement supérieur aux autres, ce qui arrive rarement maintenant grâce au matchmaking, mais ça arrive encore une fois malheureusement sur certains KVK. Donc Prenez en considération que la stratégie est importante, la technique de guerre est importante. On l'a vu encore une fois à la Ligue Osiris où les OV avec moins de puissance ont battu les JWM. Donc la stratégie est aussi importante dans ce jeu. Elle est aussi importante en open field et en KVK. Donc ne négligez rien. Aucune piste diplomatique, aucune piste stratégique et le pré-KVK non plus n'est pas à négliger. Voilà, écoutez, j'espère que le récap de ces events va vous aider et vous aider à mieux vous préparer et à être totalement prêt pour ce KVK saison 3. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous en ferai un maximum de vidéos sur divers sujets et j'essaierai de vous faire vivre ça de manière le plus, euh, le plus combatif euh, possible et avoir vraiment un retour sur les stratégies à faire et à ne pas faire et sur tout ce qui se passe sur un maximum de, de KVK s'il y a des gros events euh, qui, se préparent. Normalement, on devrait avoir aussi prochainement le lancement de la saison 2 de la Ligue Osiris, puisque la dernière fois, on a eu le KVK et la Ligue Osiris en même temps, donc je pense qu'on aura encore une fois la même chose, donc on va vraiment avoir beaucoup de choses à faire, en plus des events de fin d'année, donc là vraiment, on a attendu peut-être deux mois, mais ça valait le coup, je dirais, puisqu'on va avoir un max d'events en même temps, donc voilà, soyez prêts, soyez vraiment prêts et euh, ne ménagez pas vos efforts pendant ce pré-KVK. C'est vraiment important déjà pour euh, le, psychologique de votre royaume et prendre un ascendant sur les autres, même si ça peut vous fragiliser et certains peuvent vouloir faire des alliances contre vous si vous paraissez trop fort, comme ce qui nous est arrivé nous pendant la saison 2 où on s'est cru trop fort ou on a peut-être été trop fort et donc les autres se sont alliés contre nous. On ne saura jamais vraiment euh, ce qu'il en est, mais en tout cas, malheureusement, c'était une des leçons à retenir de notre saison 2.